Eh, bueno, pues esto es un proyecto que tiene un recorrido muy largo. Eh, yo en el año 86, en 1986, con 20 años, descubrí la permacultura y me, me fascinó. Y en el año 94 por fin pude hacer un curso de diseño y me di cuenta de que en algún momento de mi vida me dedicaría profesionalmente a ello o lo iba a intentar. En el año 2008, después de mucha búsqueda, encontramos una tierra en la que pude empezar a practicar y mi propósito era muy claro desde el principio, era hacer una especie de granja escuela para adultos, sobre todo está enfocada a adultos, ¿no? para reeducar a la gente, para enseñar el potencial de la permacultura, ¿no? como herramienta de diseño de espacios para conseguir que haya sinergia, que haya abundancia, eh, con la menor cantidad de recursos externos posible. ¿no? Su modelo de negocio básicamente son las visitas guiadas para ver el lugar, el, eh, para inspirarse, para tomar nota pues, de, ideas, para llevar a la práctica en tu propio sitio, eh, talleres, actividades relacionadas con eso. Este folleto lo preparé hace año y medio, eh, pues un poco para ilustrar, pues hace como un, un tríptico de, pues, o sea, por un lado el mapa del sitio y luego aquí un poco la explicación de los tres conceptos y un poco la historia del proyecto, un poco a dónde quiere ir a parar, etcétera, ¿no? que se trata de cosechar energía, agua, tierra y alimentos, se trata de cosechar todo. Bueno, lo que ocurre es que en ese proceso, en estos últimos años, han, eh, pues en fin, han aflorado una serie de movimientos que yo he considerado que tenían relación, como es la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa ahonda en una serie de cosas que en permacultura o se encaja perfectamente, ¿no? Entonces lo integré, también descubrí esto del 3D, ahora tengo cuatro impresoras y entonces más allá de lo que los clientes, lo que la gente me demande, yo mismo trabajo en desarrollar cosas nuevas que intento que tengan una aplicación social, pero sobre todo en lo rural. ¿no? Entonces, pues por ejemplo, pues eh, esto para generar energía eléctrica con el agua, esto, bueno, esto simplemente es una maqueta, es una maqueta de una de las huertas que tengo en el terreno, que tiene 8 metros de diámetro, esta tiene 8 centímetros, está a escala 1100, esto, por ejemplo, pues también es un desarrollo mío, a partir de una idea que vi en internet, pues hice esta pieza, forma parte de un kit que lo, quiero vender, un kit barato para eh, educar a los niños, por ejemplo, con el tema del agua, los microorganismos. Esto es un microscopio. Con un láser eh, transforma, o sea, tú puedes ver una gota de agua y puedes ver los organismos que hay dentro de la gota. Eh, se trata de transmitir una serie de valores, de mensajes, lo que hemos hablado esta mañana, de, bueno, en fin, eh, por un lado, concienciar de la problemática del agua y por otro lado, también estás empleando recursos pues, locales, piezas de bajo coste que se venden tal cual, o en forma de kit y otras que son más costosas, que igual es un proyecto, no solo es la impresión 3D, es el open source en general. Si yo veo un proyecto open source que tenga un potencial de este tipo interesante aunque tenga un coste elevado, si veo que lo puedo financiar, lo financio, lo construyo, con la idea de cederlo o de alquilarlo pues para eventos, por ejemplo, para colegios, imagínate, ¿no? Ando con un proyecto entre manos muy interesante que pues con mucho potencial para ilustrar sobre conceptos de estos, de permacultura, de geografía, etc. Entonces, eh, claro, es un equipo costoso que no merece la pena tener para un uso ocasional, pero si por ejemplo lo construyes y lo utilizas en eventos, pues le da viabilidad, ¿no? es un poco en esos dos, digamos, estratos, ¿no? de materiales sencillos o baratos y los materiales caros que se alquilan. El enfoque sería ese. Más luego, por supuesto, la formación, la consultoría, etcétera, ¿no? que, ya he dado algo de consultoría, poquita, pero he dado, y formación, pues charlas y eso también he dado, algún cursillito, pero hay que ir a más con todo eso. Un minuto, pues ya he acabado. <laughs> Pero si quieres. ¿eh?